en mi cielo jamás habría nubes. El tiempo era el tiempo y los años fueron horas. Caricias, besos, risas, el saber que me esperaban. para seguir. inevitable. Porque caiga donde caiga, uno sabe que eso estalla. Canta el alma en las mañanas, donde duerme la esperanza. es el cuerpo el que anochece irse y busca calma y confundí la noche con el día y descubrí que el ensueño me da frío y comprendí que yo todo para mi camino. He buscado ese perfume que me lleve a algún destino. La vida y los fantasmas festejando cada día. us again.